Hola, <laughs> el meu nom és Núria, soc una de les professores del Maria Espinal i ara passaré a explicar-vos eh, la, nostra, la nostra visió sobre el currículum i, i els nostres espais d'aprenentatge. Eh, precisament aquest és un tema que normalment pregunteu molt. Feu el currículum? Evidentment, evidentment que fem el currículum oficial, però ho fem eh, adaptant-lo, transformant-lo transformant sobretot. Transformem algunes matèries globalitzant-les. I aquestes matèries nosaltres deixem d'anomenar les matèries, passem a anomenar-les espais d'aprenentatge, perquè creiem realment que, que, que els espais, les matèries, no és, no és un lloc on abocar contingut, sinó que realment és el lloc on es produeix l'aprenentatge, on es realitza l'aprenentatge. Eh, per aquesta raó, nosaltres posem el focus sobretot en crear contextos on l'alumnat aprengui a prendre decisions. I, I per aquesta raó, el que anomenem nosaltres espais d'aprenentatge no s'allunya massa de les matèries oficials del currículum, però sí que ara passarem a explicar-vos-les. A explicar Ho farà la meva companya Blanca, eh, explicant un dia el Maria Espinal. Hola, em dic Blanca i us explicaré ara com és un dia al Maria Espinal. El primer cicle de l'ESO, tant a primer com a segon, el tenim estructurat en diferents franges. Comencem sempre amb una trobada, després tenim la franja que anomenem d'instruments, després una pausa per esmorzar, després ve una franja en la que treballem per projectes, de manera globalitzada, després una altra parada per dinar i a la tarda fem aquelles, eh, aquells espais d'aprenentatge en grups més reduïts. I ara us explicaré una per una aquestes franges. La primera franja, trobada, vale? és un espai del qual ja us hem parlat a la píndola del benestar. És un espai on es reuneix el grup classe, seu en Rullana i amb un docent que els acompanya eh, tracten de diversos temes que els estan inquietant doncs, de les seves emocions, de com funciona el grup, de diferents conflictes que hagin pogut aparèixer i possibles solucions, també de vegades es parla d'actualitat, de propostes de millora. Com veieu, hi ha com molts temes diferents que podem parlar i tractar a trobada, però sempre des de l'escolta i el respecte cap als nostres companys i companyes. Després d'aquests 30 minuts de trobada comencem la franja d'instruments. En aquesta franja treballem les llengües, el català, el castellà, l'anglès i les matemàtiques. Tenim dues hores. Després fem una parada per esmorzar i a la tornada tenim la franja de projectes o de treball globalitzat, que ja us ha explicat abans la Núria també. En aquí treballem de manera conjunta matèries com són les ciències socials, ciències naturals, visual i plàstica i tecnologia. També dins d'aquesta franja encabim projectes de caire més artístic, molts d'ells amb col·laboració externa amb el Consorci d'Educació o altres entitats com a Pau. A primer aquest any estem fent fotografia en curs, un projecte de ciències naturals de, que es diu Exploradors de l'aigua, també estem col·laborant amb el projecte en residència, d'artistes en residència, i després hi ha altres espais també de tria, com poden ser eh, de fusta, de treball de les emocions o d'expressió de, mm, artística plàstica. Em, després d'aquesta franja ja anem a dinar, i a la tarda tornem i tenim aquell treball en grups més reduïts o desdoblaments, que és eh, l'anglès de manera oral, el laboratori, el taller i la música. També en aquesta franja encabim alguna hora d'educació física, que fem com una en aquesta franja i una altra en la franja de projectes també algun dia. I, i així més o menys ja teniu com la descripció global de com seria el dia amb aquestes franges.